Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından karşınıza kulaklık incelemesiyle çıkmak istedim. Bugün elimizde Kaze'nin Special Edition Gold modelli, AD Special Edition Gold modelli kulak içi kulaklığı var. Hem oyun oynarken hem de müzik dinlerken kullanabileceğiniz 30 TL'ye temin edilebilen bu kulaklığı dilerseniz incelemeye başlayalım. teknik detaylarına baktığımızda standart frekans tepkisiyle geldiğini görebiliyoruz. Tabi bu şu anlama geliyor. Firma bizi kandırmak istememiş. İnsan kulağının işitebileceği frekans skalasını yansıtmak istemiş. Onun dışında hassasiyet oranına baktığımızda 108 desibellik hassasiyet oranı dikkat çekiyor. Tabi eksi 3 desibel, eksi artı 3 desibellik opsiyon oranını da hesaba katmak lazım. Onun dışında 7000 metrelik sürücünün standartın bir tık gerisinde olduğunu belirtmek istiyorum. Tabi bunlar performansa etki eder mi, etmez mi, detayları ne kadar yansıtır ona bakmadan önce tasarımıyla devam edelim. Altın ve metalik gri'nin izleriyle pekişmiş kulaklık ilk bakışta tam bir oyuncu kulaklığı edasında bize kendini belli edebiliyor. Razer Hemred Pro gibi pahalı ve insanda merak uyandıran kulaklığın aksine uygun ve çekici bir yapıyla karşımıza çıkması bizi şaşırtmaya yetti. Metal bir gövde ve şeffaf kablo yapısıyla dikkat çeken kulaklık, silindir bir yapıya sahip, arkası açık bir tipte tasarlanan kulaklığın basit bir sürücü perdesiyle geldiğini belirtmeliyim. Tasarımda en çok dikkatimizi çeken nokta, kırmızı ve mavi şerit ile kalın ayrımını kolaylaştırarak tasarıma zenginlik katmaları oldu. 1.2 metrelik şeffaf kablomuzda arama cevaplama tuşu bulunan mikrofonlu bir kontrolcümüz karşımıza çıkıyor. Ek olarak altın kaplama, L tipte tasarlanmış jack girişimizi de görebiliyoruz. Oldukça sert ve izolasyon açısından maksimum güç sağlayabilecek bir silikon ile gelen kulaklık, ufak ve kullanışlı bir çanta ile de gelmekte. Kulaklığımız oyun ve müzik severlerin hoşuna gidebilecek tasarım hatlarını bünyesinde barındırıyor. Dikkatle baktığınız zaman çekici bulacağınızı düşünüyorum. Onun dışında fiyatına göre bakıldığında akranlarına nazaran ciddi anlamda malzeme kalitesi bakımından üst düzey. Hem daha az dolanabilen hem de e, şeffaf kablo anlayışına sahip olduğu için de insanın içini ısıtabilen kıvamda. Şimdi dilerseniz lafı bir kenara bırakalım. Performans bakımından içimizi ısıtabilecek mi onu görelim. Öncelikle ürünü 15 günlük bir deneme sürecinden geçirdim. Deneyimlerime dayanarak şunları söyleyebilirim. Tam olarak 16 ohm değerini yansıttığını söyleyemeyeceğim. Onboard ses kartı kullanıyorsanız ses çıkış gücünü elde edecek kadar beslemeyebilir. Yine de ortamdan ortama farklı sonuçlar doğurduğunu da belirtmek isterim. Özellikle Kavon J3 ile denemelerimde istediğim performansı bana fazlasıyla verebildi. Ses çıkış gücü 100 desibel ve üstü değeri görebiliyor. Ses çıkış gücü yüksek cihazlarla daha iyi ve harika bir performans alabildim. Kulaklığın kullanımı rahat ve silikonların biraz sert olması dışında hassas olunabilecek pek bir durum sezmedim. İzolasyon bakımından beni şaşırttığını belirtmeliyim. Ciddi anlamda dış dünya ile bağlantınızı kesebilir. Yaptığım testlerde frekans tepkisinin oldukça iyi olduğunu gördüm. Hem dip hem de yüksek frekanslardaki birçok sesi çıkartabiliyor. Denizdeki dalganın sesinden tutun da sert esen rüzgarın hışmına kadar derinden hissedebiliyorsunuz. Kulaklığın Equalizer tepkisi de fiyatına göre inanılmaz başarılı. O yüzden rahatlıkla her türlü dinleyebilirsiniz. Bas diğer seslere nazaran çok azıcık daha ön planda gibi gelse de Tizo'nu bastırmaya yetiyor. Yalnız şunun da altını çizmek isterim. Kulaklık genel olarak fret değerde üretilmiş. Dip frekans derinliği fiyatına göre oldukça iyi. Yerine göre insanı şaşırtabilen bir kulaklık olduğunu belirtmeliyim. Hamid dediğimiz seslerde bazen ani ses geçişlerinde kulaklık birazcık sıcaklık kaybına uğruyor. Yani canlı bir atmosferin etkisini bir tık kaybetmesi gibi düşünebilirsiniz. Oyun performansından bahsetmek gerekirse frekans tepkisi başarılı olduğu için her türlü oyunun hakkından fazlasıyla gelebiliyor. Çatışma ve patlama yüklü oyunlardan tutun da fantastik efektlerle donatılmış büyüleyici seslere sahip oyunlara kadar birçok kulak içi kulaklıktan daha yüksek performans sağladığını belirtmeliyim. Mikrofon performansı ise beni yeterince tatmin etti. Özellikle oyun oynarken ağzıma yakın bir konumda çok da yanılma yapışmayacak kıvamda tasarlanması hoşuma gitti. Merhaba arkadaşlar, şu anda kulaklıkla ses kaydı almaktayım. Mikrofon standart düzeyde. Ses deneme 1, 2, 3, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ses ses ses deneme 1 2 3 test bitmiştir. Bitti mi acaba ya? Eğer çift girişli bilgisayarda kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka mikrofon ve ses ayrıştırıcı adaptör kullanmanızı öneririm. Sonuç olarak ortalama 30 TL fiyatla temin edebileceğiniz en iyi oyuncu kulaklığı olduğunu belirtmeliyim. Akranlarının nazaran özellikle EP630, Piston 3 ve Razer Hemred Pro gibi kulaklara nazaran hem fiyat hem de performans bağlamında bir tık ötede. Onun dışında her türlü müziğin üstesinden gelebilecek equalizer tepkisi yerinde ve 7 mm'lik sürücüsünün ciddi anlamda hakkını verebilen e, küçük bir sürücü ol, sürücüye sahip olsa da detayları iyi yansıtabilen bir kulaklığa sahip olmak istiyorum diyorsanız tercih edebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.